wannan a takaice ke na malam rabiu da kai tambaya daga yamma amma ai mu sani bidoyi suna da yawa bidoyi suna da yawa sannan kuma kai a matsayin kace makwabcin ka ne yana daga cikin haƙƙin makwabci akan makwabci ko haƙƙin musulmi akan musulmi musulmi haƙƙoƙi guda biyar har zuwa shidda daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in ya mutu kai rakkiyar gawar shi har makabarta ayi sallah tare da kai ai mai sallah sannan ka rika shi har makabarta wannan haƙƙi ne na musulmi akan musulmi to kare ke ne ina zaka da wannan su ba mu kiyaye yan uwan musulmi fa kiran na da'awatar da muke sai mun samun sake mata salo mu canza in ka ci kana maganar bid'a yanzu na tabbatar da yawan mu ne za mu zo makabarta mu ga an aikata wani abu na bid'a ko ba haka ba mutum ya ta baba wato bid'a ce mun zo mun aika kaza an yi kaza an yi kaza har shi ya rakiya gawa ya tafi. ya ka gawa a makabarta ya tar da ayi wani abu na bid'a ko dai iski an ce an yi addu'a da zanne har ya mai da mutane yan bid'a a dalilin su yi wannan addu'a ga mamaci a kama makabarta da zan daga zanne ba a tsaye ba to shikenan har ya mai da su yan bida'a, shi bai musu gyara ba kuskuren a'a yanzu yan bid'a ne kawai amma shi ya manta za ka tambayi saboda Allah ala gafarta malin yanzu in za ka ta yi in za ka rakke gawa a matsayinka mai da'awa sunna ce ahalar suna kai ko salfiyun kake ko ma wane ne kake Allah gafarta mana idan za ka rike gawa don Allah ko a can garinku a ƙasa kake rike gawa a ƙasa kake tafiya ko saman mota ƙila zai ce maka saman mota ka tambaye shi don Allah me ya asali wannan a suna ta manzo a sama ɗaukar gawa saman mota da ya rike gawa saman mota ina ne aiki aiki na self duk wanda ce salfiyun isa ya bar wannan ba aikin self ba ne ba a taɓa samu ba ko hadisi da ifi sabon manzan suna su yi rake gawa saman abun hawa duk wanda ya karanci ainihin aiki na self ya san self ba sa rake gawa saman abun hawa ballantana a halinmu ne yanzu ballantana wani zai ɗan farka ne ya ce shi salfiyun ne ba aikin sarfi ne a ɗauki gawa saman abin hawa annabi sallallahu sai a zo za a nan za a rikiyar gawa a kama shi abin hawa ko doki ko abin da ya kamata haka annabi sai ya bar shi sai ya dawo da makabarta rikiyar gawa sannan ya jawo abin ya hau ya to zuwa gida an gane ko in ka ce aikin salfa ya kai in ta zuwa salfa sai ka daina rikiyar gawa kar a sahi ganin ka zuwa makabarta ana rakke gawa ga gawar dan uwanku kukunsa a mota sannan kai ma cikin mota in kai haka to ka karyatar da abin da kake faɗa da wakka ta karyatar da faɗakka faɗakka ni salfiyin ne ko ni ahal sunna nake yi to da awar da kake indiya da gaske ne ta karyata amma in ji da ba a kuma wajen littafi imamu albani ba mahmud awwal ba albani zari rahimahullah Allah shi ka tarama ba shi ba muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah dibi littafin shi zana'iz ya ka bayanin wannan cewa ɗaukar gawa a ɗaura ta a ɗaura gawa saman mota a ɗauke ta zuwa makabarta sannan a yi rakke gawa saman mota a shiga motoci ya ce yana daga cikin ma'aiki ya ce eh, akwai a tashafo bilkofar kuffar bayan in ji da bayan ji imamu albani muhammadu nasarudin albani sannan kuma ya ce bidi'a ce ya ce inda ma kai da ma kasancewa shi bidi'a ce ma dami yace sai zama kuma yayi kama da aiki irin ɗan kafirai su suke wannan saboda rikkiyar gawa da annabi ya ce ittabi jana'iz tudhakkirukum al-akhirah ku rika rikkiyar gawa saboda tana tunatar da ku lahira tana tunatar da ku mutuwa yace su ku kafirai ba su san mutuwa jin tsoron mutuwan nan shi yasa suke ɗauka ainihin mamatansu a cikin motoci ana ta cikin nishaɗi kafin a zo har a ji a dawo ba a tuna da mutuwar ballantana abubuwan da ke sa a tuna mutuwa ka dibi littafin kitab al-ahkam al-jana'iz a Imam Albani ba in jini ba kenan duk wanda ya ce shi na bi ainihin fatawa ta Imam Albani kuma ka ce kai salfiyun ne wanga wurin aina zaka dukkanin mu muna rakiyar gawa muna ɗora gawa saman mota sannan muna rakiyar ta cikin motoci a ina mun ka samu aikin wani aikin salfi ne wani sahabi ne ya yi don Allah a kamuna babu da haka mai hattara kunga kenan a ashe baka yi maka kace za ka yi mana aikai da kashi a tsuliyarka da ainihin kashi a tsuliyarka kace za ka yi mana tsarki za ka wanka kama masa ruwa a kashe kai makan ka tsarki ta kwan e eh, yi makan ka tsarki ta kwan wannan halin da muke cike ne wa musulmi fa dole ne mu gyara dole ne mu ga mu kawo nan mu gaskiya muna ainihin tsarkin kawo nan mu mune na kwarai duk wanda ya ce a'a wancan aita ma mutumin nan bid'a yake dan bid'a ne a'a dan dariƙa ne kuma ga yacin ya mutu da haka ne ba zan je yi mai sallah ba ko ba zan je a yi nin wato a rike gashi tare ne ba ka aikata ta'asa kuma idan ba kai mai sallah ba sai mun ji kafiri za ka yi mai sallah ba musulmi ba ne to binciki ɗariƙar da yake in ta kafur tasa ya aikata kafurci ya fita daga tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam kana da shaida akan haka to ganin ka jaye ka kai mai sallah sai ka wuri annabi sani ba su mai sallah amma ka tabbatar da haka idan ya ci mutum ne irin wanda na shiya musamman wani mutum da ni a tarna kashi wani mahaukaci don gaskiya ya kamata wato hukuma ta najeriya ta ɗauki mataki musamman akan waɗansu masu wa'azi mafi su mahaukata ne mutumin da zai hito ya ce ko da an ka isra'i da mai'iraji sannan wani shehi wa yana nan a raye kenan ya shi ya rayu gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan commissioner na yan sanda Allah ya saka mai alkhairi wallahi duk da cewa ban san sunan shi ba ko na Kano ne ko na ina ne wallahi Allah shi mai albarka Allah ya kara mana shi albarka wallahi yana gogormaya sosai wajen kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kare haƙƙin addini ina jin kwamishin ɗan sanda ne ko na yi daidai ko ban yi daidai ba wato mazamnin kano ne na gani ko lokacin da wancan tsaki ran hito abdul yana irin wannan abubuwa bawan allah nan na gan shi gaba gaba wajen ainihin kara ainihin martaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam allah shi mishi albarka allah ya kara mu rayuwa albarka haka ya kamata shugabanninmu su rike ainihin ɗaukar matakin kare musulunci da musulunci martaba ta musulunci wallahi ku ne na farko shugabanninmu eh, a matsayinku na musulmi ga kare martaba ta addinin musulunci wallahi kafin a ce malamai malamai iyaka kawai ke gare su illa baki kawai baki kawai su ce Allah ce annabi ya ce shiru ba su iya tursasa kowa kawai illa kawai su ce Allah ya ce annabi ya ce amma ku Allah ya bayu ka ya ba nama ku shugabanninmu musulmi in mutum ya tsagiranci ga addinin musulunci ku kamo shi guhanar da shi ya ce kaza ya ce kaza a ina ya samu eh har yau da hujjar shi yayi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi batanci ga addinin musulunci ku kamo shi a da shi Allah ya san kuna ma addinin shi aiki kuna kulawa eh kaga sai Allah ya ba ku ladan ku har kashi biyu ga ladan jagorancin da kuke yi ma talakawa Allah zai ba ku ladan wannan inda kuka daidai Allah ya ba ku ladan inda kuka kuskure sai Allah shi ya yi muku shugaba in yana adalci yana kwatantawa a zuciyar shi yana mai manufar ya yi daidai ya jagoranci talakawa da adalci wallahi in ya yi kuskure allah na haihe mashi idan ya yi daidai kuma sai allah ya bashi lada haka shi. biyu da shi da alƙalin da yake kokarin ya tsakalo hukumci ya hukumci da ainihin abin da allah ci annabi ce sai ya yi kuskure sai allah ya bashi lada kuskuren da ma an bashi lada in ya samu ya yi daidai sai a bashi lada biyu haka shugaba yake duk shugaban da ke jagorantar mutane da dalilin eh, da manufatin adalci da tausayi yana ƙoƙarin ya yi daidai sai kuskure an shahe mishi ma an ba shi lada kuskure shi ma lada ne to da yake nan akwai mahaukata daga cikin malaman za'awa wanda ƙwaƙwalar tasu ta yi nisa kaga wanda zai siffanta cewa wannan bawan Allah wai kuma anan ne shi ke Najeriya ina ji wani shehi ko shehi wane ne sunan shi wai a'a wai ko da aka yi Isra'i da Miraji da maza sama sannan wannan yana ina yana raye ko yana ina ne kaga irin wannan shi ya hita zahiri kafiri ne kafiri ne in an ga shari'a ta musulunci an aka tabbatar da binciken lafiya lau ya kafurta ko dai a yi mai afuwa ya dawo saboda ya yi ridda ya dawo a musulunci an gane ku saboda bai kai haƙƙin da wanda ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu ba ya yi kuma ya yi ƙarya sannan ya kafurta sai a bashi abin a bashi izini sai a yi mai uzuri ya dawo ya jaddada kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ku to ka haka hukumomi mai kama su yi yan uwa musulmi addinin musulmanci addini ne wato na sauki dole tsananta mu shi addini na sai yaran jaye shi don haka a takaice ba daidai ba ne don kana gani wani in kai ba dan uwanka na aƙida ba Allah ya ma cikawa ɗai za ka ce ka je kai mai sallawai bi ma'ana kai kana ahlus sunna in ba ahlus sunna ba kai mai sallah to sunna ga ini dan sunna nawa yake aikatawa kuma ka ko dan bid'a nawa yake aikatawa duka wannan da sunna da muke ce kawunan mu da salfiyawa da yan dariƙa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min ne. duka ba mu da hujja aka wannan sunaye da muke ma mu sunaye ne kawai muka kirkiro muka ainihin jingina wa kawunan mu muka intisabi zuwa zuwa gare mu wa'annan su ne za su rarraba mu da yake kaci ahalar suna ne wancan dan dariƙa ne wancan dan gaza ne alhali bai aikata abun da walwale wannan kalma ta la'ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinan Allah mai cika ka ce ba za ka yi mai sallah dan bid'a ne dan ne a dan ne ka gani ko babban kuskure kenan in ka ce dan bid'a ne ya zan ita gaba daya kuma bid'a annabi ce kullu bid'atin dalala kullu dalalatin finnar dukkanin bid'a bata ce kuma dukkanin bata wata take to in ka ce haka ne in ka aikata bid'a daya kana tsammanin kai ba da kai ba kai ma ka aikata bata batan da ka aikata yanzu sai a ce kuma wuta zaka saboda Allah nawa ne annabi ke cewa mutum yake wayo gari ya waye gari yana musulmi abin kafin da yamma ya zama kafiri ya marita ta yana ainihin wato musulmi kafin sa ya zama kafiri ya sai da addini saboda duniya kawai Allah ka shirya mu Allah ka samu gani Allah ka samu gani subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum